Bon dia per les pràmiques, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com sempre diem, el nostre és un programa molt especial i bé, Miquel, jo crec que avui sí que hem encertat de pleno quan diem que este programa és especial. Sí, perquè avui, de fet, l'anem a comptar com un programa amb número extraordinari, no va ser el programa 24 sinó que és un programa especial perquè és hem fet un debat precongressual, diguem, del primer congrés de joves del País Valencià, que va ser este, eh, en abril, no sé exactament el dia, ara eh, ho comentaran ells, i res, anem a fer un debat, tenim com quatre o cinc punts principals i intentarem nosaltres intervindre el menys possible, simplement per ajustar el temps d'una hora que tenim i no ens passem i per a que la gent que es puga fer una idea, pues, ara que hem tingut tantes eleccions últimament, pues, seria un, un estil típic de va que han fet en la 1, Antena 3, etc. Vull dir, que favorir el diàleg i, i l'intercanvi d'opinions, que realment és el que interessarà a la gent que senca el programa. Efectivament. Eh, com sempre fem en el nostre programa, serem nosaltres qui convidem als, als convidats a que se presenten, però abans anem a explicar quins seran els punts, encara que quan, quan anem a introduir cada punt tornarem a explicar-ho. El primer punt serà un punt molt breu de presentació de candidatures, on cada candidat a secretari general eh, explicarà els seus orígens com a militants de Joves PB, i després ja vindran els tres blocs de debat. Eh, en principi no tenim cap, eh, cap eh, temps delimitat, en el sentit de que volem que siga el debat el més natural possible. El primer bloc serà anàlisi de la situació actual, com estem i per què. El segon bloc és quina és la seva candidatura, explicar en què consisteix la candidatura, per què es presenta i quins són els reptes de futur de l'organització, en aquest cas Joves del País València Compromís. I el tercer eh, punt és eh, explicació de propostes, on cada candidatura ha d'elegir una proposta, és a dir, quina proposta destaquen i per què. I per final, per finalitzar, si tenim temps, farem una espècie de, de qüestionari amb noms i conceptes eh, propis de, tant del valencianisme com del progressisme valencià, on demanem que cada candidatura en, una, en lo que seria equivalent a una línia es intente definir. Així que quan vulgueu, eh, tenim així membres de les dues candidatures, eh, començarem per Avancem, no? I després continuarem amb Som País Valencià. Així que per tots, i presenteu ser, ser possibles membres de, de les dos, o sigui, els dos membres de cada candidatura, perquè avui tenim dos membres de cada candidatura, i després ja passem a la presentació de candidatures i orígens com a militants de Joves PB. Vale. Bona vesprada a totes i a tots. Jo sóc Quique Castelló, sóc l'actual secretari general de, Joves PB Compromís i la meva trajectòria eh, a nivell intern, a nivell organitzativa en Joves PB, l'abans Bloc Jove, és eh, relativament, relativament bastant curta, ja que jo duc des de 2011 com a militant, vaig començar a militar ja... Jo no conec una altra manera de militar que no siga la de militar en, en compromís. No, mai he militat eh, en el bloc o, bueno, sí, milita en el blog, però milita ja coneixent l'organització com a compromís. No, no soc de naturalesa de definir per partits i cada, cada partit té la seva quota i suposo que també ve eh, per la naturalesa, per la mm, vida política que, que cadascú ha tingut. Per exemple, jo també entenc que les persones més majors o que duen més, més temps militant des de l'organització sí que militen com a sí que tinguem més arrelat el sentiment de, de les sigles, sí que tinguin una, una visió més partidària de, o política, política de, de l'organització i sí que es parlen més de quotes i d'aquests temes, però jo sí que conegu sempre l'organització tal i com, i com, i com és la mateixa. Per això la meva militància és curta i sempre he militat eh, en compromís. Mm -hmm. Moltes gràcies, Quique. Bé, jo sóc Ingrid Lafita i tinc 26 anys Actualment sóc militant al col·lectiu de Castelló, al Castelló de la Plana, i allà també sóc secretària de Comunicació. Abans vaig estar militant en els meus últims anys de, com a universitària en el col·lectiu de València Ciutat, on coordinava també l'àrea de comunicació amb Pere Fuset, però els meus orígens com a militant dins del bloc i, per tant, de compromís són a, a Torreblanca. Allà vaig començar a militar l'any 2011 perquè jo fins aquell moment pensava que tenia clar que no volia pertànyer a, a cap partit, que cap s'ajustava al, que, al que jo sóc o, o al que jo era. Però aquest any, quan s'acostaven les eleccions, se'm va encendre alguna cosa i, i vaig pensar que igual una forma de, de canviar la realitat valenciana era fer-ho de, des d'un partit, sense deixar de banda també les, les lluites socials. I bé, aquest partit que vaig triar va ser el bloc, o el que diuen bloc compromís, perquè representa per a mi l'estima pel nostre país, per la seva gent, però des d'un punt de vista transformador i, i que respecta el seu territori. I crec que això són uns valors fonamentals i per això vaig triar a militar a aquest partit. Mm -hmm. Moltes gràcies, Quique i Ingrid, membres els dos de Avancem. Passem ara als membres de Son País Valencià. Sí. Eh, jo sóc Marta Miguel, però m'aneu a permetre la llicència de presentar el meu company. Ell és David Baviera, és de Torrent i és regidor a Torrent. Eh, vos el presente perquè ell no forma part de la nostra llista, però sí que és un membre indispensable del nostre projecte. Nosaltres no, no pensem en personalismes, pensem que no és important eh, qui està dins la llista i qui no, sinó qui suporta el projecte. Eh, David, si vol, pots explicar un poc més mm. la teva trajectòria, però volia dir això. Pues bé, com ha dit Marta, jo sóc David, sóc actualment eh, sóc regidor de, de Torrent, de Compromís, eh, i jo vaig començar a militar fa 3 anys en, en Compromís per Torrent i vaig començar una meva trajectòria diguem, orgànica en el partit fou que jo vaig començar sent secretari de, de comunicació i com que entrarem de regidors Pau, Víctor, Carme i jo doncs vam decidir com està també caminant l'organització conjunta de Compromís que no tinguem el, persones que tinguen càrrec institucional no tinguen càrrec orgànic, per tant hem deixat els nostres càrrecs orgànics de banda i estem totalment en, en la feina de Torrent. I jo vaig, vaig entrar a Torrent perquè la veritat és que eh, bueno, me preocupa molt el meu poble, la situació de Torrent és un poc una, una zona molt complicada per al valencianisme, és una ciutat dormitori amb 80.000 habitants i, i la veritat és que la feina que hem fet en el col·lectiu és una feina molt, molt dura, eh, treballem en un territori prou hostil i la veritat és que n'hi ha un grup de gent que a mi és el que més em va engrescar, no? La gent que formava part de, de Compromís per Torrent i va fer que, que jo m'afiliara i, i ara, de la mateixa manera, vaig trobar un, un grup de gent molt, molt bona, que també m'engrescava molt de la candidatura de Son País, perquè busca uns objectius que són comuns amb els meus, i per això forme part d'aquesta candidatura, sense estar en llistes ni, ni tindre ni postular-me cap a cap càrrec, sinó per a donar força des de, des de la base, no? Uh mhm. -huh. Molt bé, doncs gràcies als dos, que en aquest cas sou quatre. Gràcies als quatre per la vostra presentació i passem al primer bloc temàtic. El primer bloc temàtic és anàlisi de la situació actual, com estem i per què. I començar, Quique, que ja que és també <clears throat> l'actual secretari general... Mm. Sí, nosaltres, quan parlem, quan parlem de la nostra candidatura, ens agrada parlar que som una candidatura que sabem d'on venim perquè hem estat en, des del principi en lo que, la constitució de lo que és Joves PD. Nosaltres venim d'una situació molt complicada, com tots sabem en, en esta taula, en la que en un, se va celebrar un no congrés, un, un congrés fallit de la constituent de Joves en Compromís, i van veure una, en una, es van veure una situació en què calia dir que, què fèiem, cap a on anàvem, quina, quina decisió preníem, si seguim com a bloc jove, siguin participant com participa en una coalició en, en les seues quotes, en els seus jocs eh, assignats per sigles del partit polític del qual vens, o si per contra t'obries a tota la coalició, fes una, organitza una organització aglutinadora que poguera entrar qui vulguera i vinguera d'on vinguera i sense ficar i, i, sense ficar dins d'aquesta cova i sense ficar-te dins d'aquests guetos de, als que ens han condenat moltes voltes les, les sigles. Van decidir fer una organització oberta en un congrés en tavernes de la Vall Digna. En aquell moment, un grup de, de gent jove, jo crec que grup de, de gent jove i gent molt valenta, va decidir agafar el repte de, de seguir en una coordinadora, de continuar en una coordinadora que volia assolir eh, la fita de, de tindre unes joventuts eh, un, que unificaren tot el projecte de compromís, que no foren Bloc joves, eh, Joves amb Iniciativa, eh, Joventuts dels etc. I jo penso que ha sigut un, va ser un gran pas, un gran pas molt, molt positiu per, a la, per al conjunt de la, nostra de la nostra organització, no només com a joves, sinó com a, com a partit polític, i crec que és la línia que hem de seguir tant a, tant a Joves PB com al bloc que ens trobem en aquesta situació i han fet eh, jo crec que hem fet dos anys o quasi dos anys de, de transició eh, en, envoltats d'un ambient eh, ple de períodes electorals en campanyes molt potents que han nascut des de fòrums on hem compartit espais de debat i de decisions amb les, les altres joventuts de dins de la coalició i pense que ha sigut molt, molt positiu en, en aquest sentit. Pense que ara és el moment de pensar en, una, en un, altre, un altre tipus d'organització una organització més aglutinadora, que una organització més unificada i deixar-se de mirar sempre el nostre, el nostre mellic inter, internament, sempre estem ficats en debats interns i ara que tenim uns certs períodes de tranquil·litat electoral, per, per dir-li d'alguna manera, podem començar a fer política i a ser aquesta organització de referència eh, que pugui aglutinar el sentir del jovent valencianista, eh, ecologista, feminista i d'esquerres. Molt bé, Quique, doncs ara donem pas a Marta. També vull recordar que, que encara que estem en el primer punt de presentació també se podeu interpel·lar, no, no vale. tampoc volem fer un concurs de monòlegs, ¿vale? o sigui que també... Vale. A aquest respecte no n'hi ha, eh, no ha límits de temps posat, eh, sí que més o menys si veiem que alguna cosa s'allarga sí que intentaríem reconduir-ho, per la qual cosa no passa res si s'interpel·leu en aquest sentit, mm -hmm. ningú perd temps. Vale com bé diu Quique, eh, potser el començament d'aquesta coordinadora no ha sigut el millor perquè estigui un moment de trasbals. Sí que és de veres que eh, hem viscut un temps un poc difícil perquè eh, et dediques a campanyes, et dediques a mm, fer campanya municipal, després també nacional... Tot això lleva temps. A fer política per a joves, que és el que nosaltres hem vist que s'ha parat un poc, no? Eh, trobem que al país hi ha una situació un poc de deixadesa i no s'han fet les coses que podien haver-se fet. La militància del de, de jovent valencià de compromís està fent-se major. Tenim que fer campanyes per a, intentar que la militància se rejuvenisca, que creixca la militància, perquè a poc a poc vas cresquent, te fas major, no formes part ja de joves PB, i això pense que és el més important en aquests moments, que creixca, que creixca joves PB. Sí, jo crec que, que com dia al principi, som una, som una candidatura des d'Avancem que mesclem esta, esta experiència d'estar una coordinadora difícil, una coordinadora de, de pegar-se bacs, i que sabíem que anem a pegar-se bacs des de, des de abans del Congrés de Tavernes, ho, ho sabíem nosaltres, ho sabia la gent que no estava dins de la candidatura, gent que compartíem projecte, gent que no compartíem projecte, ho sabíem, tota l'organització sabia que qui es posarà en la nova coordinadora de Joves PB anava a pegar-se bacs i nosaltres partint d'això, de que ten, sí, sabem que tenim problemes, tenim moltes, caren moltes carències or, eh, internes i organitzatives, perquè també s'hem fet, fet grans. Som ara mateixa, som el partit, som l'organització juvenil del partit que està donant suport al govern de, del nostre país, del País Valencià. Jo crec que això hem de començar a assumir-ho i som, un, som una organització important, una organització juvenil política important. I tenim molts problemes i hem de fer-se grans i treballar com si, com si fórem grans perquè és, lo que, és el que som. Per això tenim problema, tenim, sabem quins problemes que tenim, sabem les carències que tenim, sabem el país que tenim, sabem la militància envellida i amb poca, amb poca presència femenina eh, que tenim, però tenim, també sabem quines, són, quines podrien ser les possibles solucions que parlarem que parla, parlarem més avant. Entonces, jo crec que en aquest sentit, eh, tant avancem com som país, hauríem de, de, independentment del dia 9 d'abril, el que passi a Carlet, el dia 10 d'abril haurien de treballar com una organització conjunta i lo important realment no serà qui guanya el Congrés en Carlet, sinó que el dia 10 d'abril siguem prou madurs com a organització política. A aquest aspecte, jo, eh, un interrogant que he vist, eh, tant uns com els altres heu parlat de les dificultats de, del procés de formació de joves PB. Probablement hi ha gent que no conegui aquests detalls. Bàsicament, si no m'equivoque, és un intent fallit de fusionar el que aleshores era el Bloc Jove amb Joves en Iniciativa. Efectivament. I és el repte que tenim per davant, crec que. O sigui, el major repte que tenim joves PB és passar de ser joves PB a joves en compromís. Si no d'aquesta forma mai arribarem a ser el referent de, del jove valencianista, d'Esquerra transformador. Per tant, el primer repte que tenim, per a mi, és eixe. I també hi ha un altre repte, que és el de saber que els temps han canviat, que ja no som i sa guerrilla que estava la defensiva, sinó que ara tenim, tenim el canvi a les nostres mans i bé, per tant, saber adoptar aquest nou paper, saber quina és la realitat. Jo, al respecte, sobre el tema, és, eh, bueno, escolta, que està clar que ara mateix som una, una formació que som les joventuts d'un partit que ara està en govern en, en, en la Generalitat, no? però jo pense que, tot i que aquesta responsabilitat estiga, nosaltres no podem apel·lar sempre a la responsabilitat. Jo no connectant la història com la puc conèixer Quique, Marta o, o Ingrid del passat de Joves PB, però el que jo he viscut és que, i he trobat a faltar, i ja ho he dit en diverses ocasions, és que no, no, hem trobat, no he trobat unes joventuts rebels o fermes en, en quant a la política interna que ha portat este partit, perquè eh, el procés electoral va ser una, un procés molt dur per a nosaltres en quant a les eleccions estatals i se van vulnerar diferents referèndums i per a mi la base de, de joventuts eh, fortes, no? és que se rebel·len i que peguen el cop damunt de la taula i és una de les coses que he, he trobat a faltar dins de l'organització, que no ha hagut aquesta resposta, ni tan vol se'ns ha preguntat als, a la gent de, de, de Joves PB què és el que pensàvem sobre el tema, i pense que això, tot i que estiguem en un partit que ara mateix està governant, no se pot perdre mai, perquè la joventut i la rebel·lia van <coughs> de la mà, i és una cosa que mai podem perdre de vista. Tot i que hem, estat en la guerrilla i ara estiguem en el govern, això no podem perdre el nord mai i tenim que continuar sent crítics internament i sobretot revelar-nos eh, amb, els, amb, els, amb la falta de democràcia que ha hagut eh, internament en, en la nostra organització. Podem dir que el pacte amb Podem, encara que això ha permès que Compromís tinga quatre diputats de Madrid, ha sigut un error? Eh, ja no és el, jo no ho enfoque tant com el pacte amb qui o amb qui no, sinó el, eh, el que ha sigut un error greu és no fer-li cas a les bases. Per a mi el problema està ahí. Bé, però dir, les bases el que tenen era no això pacte. Correcte. Haguera sigut Podem, haguera sigut Esquerra Unida, eh, el futur haguera sigut diferent, però per a mi la errada greu està en que no s'han respectat dos referèndums de dos de les, de les quatre portes que formen compromís i per a mi això és una errada total i greu per a, per a la nostra formació. Encara que hagin tret quatre regidors o sis, no podem començar a perdre el nord i agarrar vicis que tenen els partits antics no? i que anomenem de la vella política i no podem nosaltres anomenar-nos nova política quan estem fent coses que no, que no són de nova política, sinó que són de prou vella, a més. Sí, jo sí que volia dir alguna cosa. Jo, jo crec que Joves PB s'ha mostrat eh, vaig a utilitzar els mateixos termes, encara que no m'agraden, s'ha mostrat rebel en les situacions que s'ha hagut de mostrar rebel, per exemple, per ficar exemples i dades sobre, sobre la taula. Eh, en reglament de primàries, jo entre meitat eh, de secretari general a meitat de, de negociació d'un reglament de primàries eh, no en quotes, sinó en recuotes. Eh, tots sabem quina posició era la de joves PB quan, sobre les quotes, ja parant en assemblees, se, com, com sempre s'ha parlat tot, i estàvem en contra d'unes quotes que no van votar a favor mai, que en el Consell General de Comunitats van votar en contra, i sempre se va respectar eh, la decisió de, de les bases i sempre la sobirania de, de la pròpia organització. Per fer així un poquet de resum, eh, van pegar la, la punyada amunt la taula en tant en l'executiva del bloc com en l'executiva de compromís, mentre eh, la, els, els majors, la gent major, sí que havia un, una part de la gent major de, del partit, eh, ja no entraré, sí que, sí que, no, sí que va eh, claudicar i sí que va catxar el cap davant davant d'aixes quotes. I jo crec que això ho saben tots, això ho han vist tots en els Consells Nacionals i Consells Generals de, dels, partits, dels partits grans, en el que jo mateixa vaig baixar i vaig estrenar-me en aquest context polític intern. En el tema de electoral dels pactes ja van tindre, o sea, ja, ja ho van parlar en el debat en el debat d'Oliva, jo més que res per a que, per a que us ho escolte la gent també, jo crec que així te, tenim un, un fallo d'enteniment de, o, o algo perquè jo vaig explicar i sempre hem explicat des de la coordinadora els passos que hem seguit. Primera, que el pacte, el pacte no, depen, no depenia de Joves PB Compromís. El pacte no, mai ha depengut de nosaltres. Ni, ni érem el vot decisiu ni res. Nosaltres partim d'una eh, realitat interna, que som una coalició de partits en compromís, no som un partit únic encara, malauradament, però som una coalició de partits i ens hem d'acoplar a, a això. Entonces, si no podíem anar com a compromís a soles, tot i que i jo sí que, jo sí que ho diré sense ningú problema, no m'avergonyis, jo vaig votar a favor del pacte amb Podemos, però jo vaig anar a l'executiva de Compromís, a l'executiva del bloc, a defensar, a defensar una postura contrària a la meva personal, perquè les meves bases m'havien donat aquest mandat. Les meves bases havien dit que no volien anar en Podemos, i jo anava a l'executiva a dir que no volíem anar en Podemos com a projecte, com a partit, com a organització. Però tenim que saber que som una coalició de partits i que no, tot no és com ens agradaria moltes voltes. Jo crec que si aquestes foren les diferències reals de, eh, internes, i és el que parlava al principi, si, si fora si deixem de mirar-se el Meldic tant com a organització, si aquestes foren les diferències reals, jo crec que no serien tantes, tant diferències perquè jo he explicat més d'una volta que en els referèndums sempre, sempre hem respectat la decisió de referèndums i sempre hem treballat per fer eh, allò més positiu per a la nostra organització. Jo crec que no ens convenia anar només com a bloc nacionalista valencià a unes eleccions estatals i jo crec que ens convenia anar com eh, mantindre aquesta ferramenta que tenim a hores d'ara que se diu compromís. I la manera de mantenir aquesta ferramenta era fer una plataforma valencianista. Podem entrar a discutir les formes que no van ser les correctes, però aquesta plataforma valencianista sempre havia tingut la, les portes obertes a noves formacions, com Esquerra Unida, per exemple, tot i que, ja com dic, podem a discutir les formes en les que s'havia tractat altres partits per a que te digueren que no. Però jo crec que no es pot posar en discussió l'optació d'una organització com la PB en relació al pacte en Podemos, primera perquè no depenia de nosaltres i segona perquè nosaltres hem respectat sempre, sempre i sempre, tant jo com quan ha anat Víctor en substitució meua a les executives, la decisió de les bases i sempre hem respectat que si no si jo volia anar a, a Podemos, si a mi em pareixia bé anar a Podemos, i si a, a la immensa majoria de la meva organització li pareixia mal, jo devia defensar l'opinió de la immensa majoria, que és la meva organització, i és a qui represente. Jo, crec, jo vull que això quede molt clar, jo sempre he defensat allò que les meves bases m'han dit. Jo, eh, no sé si m'ha intentat, jo no estava parlant ni de persones en concret de la candidatura, sinó de la postura que va prendre l'organització. Tu mateix has dit que PB sí que va fer assemblees, va fer, va fer debats no? al voltant del tema de les, de les primàries, no? que estàvem en contra de les quotes. Jo encara no estava, no ho conec el tema, però em pareix que és el, procés, el procediment que s'ha de fer. No? Però jo, des de, jo eh, estava militant en el moment del pacte estatal i jo no vaig eh, assistir a cap assemblea en la que se debatirà el tema del, del, del pacte estatal. Està clar que internament tenim el pollastre, entre cometes, que tenim muntat i lo difícil que és, no? però nosaltres, com ho he dit abans, ho he dit és que com a organització juvenil i, i d'un partit hem de sempre estar a l'avantguarda de lo que és eh, la democràcia interna i exigir <coughs> la, eh, la major transparència i netedat en aquests casos. És a dir, tu mateix has dit, això és PB, eh, dos, dos de les potes més importants, que són el bloc o, o gent de compromís, no?, eh, se va vulnerar un referèndum a les seves bases i això, com a organització, nosaltres hauríem d'haver abanderat, penses, la meva postura i el que jo he trobat a faltar. No estic criticant la gestió, sinó l'esperit que, que va tindre l'organització en aquest moment, no? I pense que el que hem d'avançar és a tindre unes joventuts crítiques i fortes que aquestes coses encara que estiguem governant, encara que estiguem tinguent les responsabilitats que tenim, no se perquen de vista mai. En eh, les quotes se va fer molt bé, però jo en el pacte estatal ho he trobat a faltar. Sí, jo penso que tampoc és que perquè siguem les joventuts tenen que ser crítiques, tenen que ser crítiques perquè sí, vull dir, m'explique, jo t'he explicat el, que, el procediment que, que van seguir el partit, el nostre partit, el Bloc Nacionalista Valencià, va fer, si no recordem altres consultes, una no vinculant i dos vinculants. Eh, va dir, en el moment que va dir que sí, que començaven converses, se van començar converses, en el moment que va dir que no, en, se va defensar les executives, tant el bloc com joves, perquè els referèndums també se feien a joves, se defensava que no, encara que la participació sí que era molt, molt baixeta, i això sí que s'ha sí que de dir, i en l'últim referèndum el que es preguntava era, o sigui, sempre s'ha preguntat eh, sobre la realitat, xafar en terra, i xafar en terra era preguntar la veritat. Si tu vols anar com a, a sol, soles com a compromís, era, un, era impossible perquè els teus socis no volien i això ja és una cosa que tens que discutir en els teus socis, no entre nosaltres, perquè no, vull dir, li trobem poc de sentit. Mm. Però ahí tenien que decidir si volíem anar com a compromís i anar com a compromís suposava anar amb Podemos i deixar oberta la porta a altres formacions per a fer aquesta plataforma valencianista de progrés i que jo vaig votar a favor i l'altra és eh, anar, com a bloc nacionalista valencià que possiblement ara, no ho sé perquè no, no sóc ningú rapel però jo crec que no, haguer, no hagueren tret els, els mateixos resultats eh, s'haurien quedat prou, prou lluny dels resultats que tenim ara mateixa avui en dia m'abuelo sap que és compromís i abans mos votava sense saber qui era perquè votava el seu net, no votava a un partit polític i ara, ara està orgullós del, seu, del vot que, que emana i està orgullós de que el seu, no, de que el seu net estiga en, en compromís perquè dia rere dia té a Marta, a Marta Solimenos, però té a Marta, té a Baldo, té a Ignasi i té a Enric Bataller en la tele parlant del País Valencià i parlant sense complexos de la realitat de la política valenciana i de l'agenda política valenciana i d'un govern a la valenciana i me dona igual que ho diga Pablo Iglesias, eh, que ho diga Pedro Sánchez, però la qüestió és que estan parlant de l'orgullosos que estan d'un govern de canvi al nostre país i és un govern de canvi en el que participa compromís. Jo crec que això hem d'estar molt orgullosos i eh, ahir hem participat els joves i hem de ficar-ho també un poquet en, en valor perquè pareix que les úniques jo pel que veig en, en els últims anys les úniques diferències que més grosses que, que costa de salvar és la del pacte en Podemos que com, de, com he dit abans, el pacte en Podemos perquè va ser Podemos, però el pacte de les eleccions estatals, eh, que si, si, si se fora el problema real, i sabem que no és el problema real, si se fora el problema real se podrien solucionar en, en 5 minuts perquè ja t'he explicat que nosaltres sempre hem respectat a les bases, sempre hem, hem fet el que ens han dit les bases i inclús anant en contra de la meva opinió personal. I jo crec que, que això igual t'ho diré cinc vegades més i, seguirà, i seguiràs negant meu però jo te dic que la realitat, estan les actes, les pots demanar... Sí, que jo, jo no estic... I, està, i la, gest, la gestió interna del conflicte del pacte amb Podemos mm. podem estar més o menys d'acord, però les dades són les dades. Però... Disculpareu que interrompa, perquè vaig interrompre. Eh, mm, M'està agradant el debat perquè en el sentit de que està anant prou fluït eh, seguint els punts, però eh, tornar a dir un poquet a la situació de l'anàlisi actual, que jo crec que més o menys ha quedat clar, no? Eh, ah, si hi ha hagut dos reptes, un és la integració de que Joves País Valencià Compromís esdevinga junta Joves amb Iniciativa, eh, les joventuts unitàries de tot compromís, i, I l'altre... rep... i la gent de compromís. I les verds i la gent de compromís. <laughs> I que, eh, d'altra banda, està el tema de com s'ha gestionat el tema d'un pacte amb Podem que ha generat unes tensions. I més o menys seria l'anàlisi de, la, de la situació actual. Eh, S'han explicat també alguns reptes de futur, encara que després hem tornat a, eh, al mateix punt. Eh, ara estaria bé, potser, per parlar, eh, i si voleu que comenci primer Marta, ja que ha sigut qui més ha parlat, quina és la seva candidatura i per què es presenta, i com que ja hem tocat un poc els reptes de futur, eh, enganxar-ho en el que era el tercer punt, que eren propostes concretes i quina destaqueu. Vale. Eh, el projecte de Som País és enfortir el jovent. Nosaltres pensem que és indispensable que que les nostres joventuts estiguen preparades, ben formades, que hi hagi una pujada de la militància, s'ha de recuper recuperar tot això. Per això pensem que cal, eh, les propostes que fem són propostes molt clares, dirigides sobretot a, a la formació, a la vertebració del territori i a gestionar les finances. D'aquesta manera podem fer eh, que les polítiques de joves siguin per a joves. Hem d'oblidar-nos de, de cadires o de els majors, que els majors facin la seva banda i nosaltres crear un, un, una militància de joves que, que puga ser els polítics del demà. Eh, nosaltres proposem, eh, en l'àmbit de les finances, uns pressupostos par participatius. Què significa això? No només el nom, que participe els nostres militants en què volen treballar, eh, escoltar les necessitats de cada comarca, que s'arribi a un consens en totes les comarques per a poder fer aquests pressupostos. A més, també pensem que és important eh, que hi hagi partides comarcals, perquè no totes les comarques tenen les mateixes necessitats, per a poder dinamitzar l'organització i fomentar l'activació i la participació intercol·lectiva. Eh, per a nosaltres eh, que som jovens està eh, a l'ordre del dia les noves formes de finançament. És una manera de tirar cap endavant, de trobar el nostre eh, dineret i aconseguir la independència que a lo millor no tenim en aquests moments perquè no ens ho permet les nostres finances. I mm, també és molt important eh, la formació. Pensem que és eh, indispensable que hi hagi un programa de formació seriós que mm, ens forme en tots els àmbits eh, per entrenar habilitats concretes, no? Per exemple, l'oratòria, la negociació, la dinamització... Tot això inclòs en la política institucional i també orgànica. Per què? Perquè ens estem trobant que tenim molts regidors nous, molts regidors joves, que s'ho han trobat aixina perquè sí, i no, no tenien experiència en, en treballar com a regidors, no en treballar en un ajuntament, i han d'estar formats, han d'estar formats i han de ser els que tiren endavant i els que continuen amb les polítiques valencianes, no? També és cert que ens agradaria recuperar un poc l'esperit de les trobades nacionals. Eh, pensem que a poc a poc han anat disminuint. Jo he estat present en trobades de fa 4 o 5 anys i hi havia molta més gent, un, un ambient més de germanor. Les últimes trobades no han, han estat tan tumultuoses i pensem que és important per a poder dinamitzar i, i que, ens, que ens trobem tots, que parlem, que coneguem les situacions de cada col·lectiu. I això és un dels nostres reptes. També eh, ens agradaria fomentar les trobades comarcals, per què? Per a millorar un poc eh, l'esquema eh, organitzatiu intern i que es descentralitzen eh, les, la informació es queda a una trobada però no arriba fins a la següent trobada, que es descentralitzi la informació i que hi hagi un feedback, un feedback real. Eh, per altra banda, eh, creem que és, és possible fer un postgrau de praxis política. Per què no mm, parlar en les universitats, en la Miquel Hernández o <coughs> en la Universitat Jaume I, en la Universitat de València, eh, tenim un conseller d'Educació que ens pot ajudar. Per què no fer un, un, una praxis política que ens doni realment les eines per a poder ser uns, uns bons líders? La, la, la meta és ser líders eh, dins de la política valenciana. Eh, també és cert que eh, som joves, les, les necessitats dels joves canvien i avui per avui seria molt interessant eh, fer campanyes orientades a noves necessitats. Per exemple, camperos joves, promoció de la salut, eh, emprenedoria... Són noves necessitats que, que s'han de treballar i que pensem que ens donarien peu per a poder fer un, una, un jovent polític que seria el que portaria l'etiqueta del millor preparat de, de, la política valenciana. Eh, tenim més, mm, més campanyes també, últimament parlant en, en, le, en les eh, a, certs col·lectius comarcals, troben que no hi ha campanyes per a fer eh, coses, o sea, encara que siga anar a vendre taronxes al mercat, una campanya per a donar-nos a conèixer, per a desmitificar la política i obrir-la a tot el món. Eh, molt bé, gràcies per el resum. Eh, jo en les teves intervencions he notat dues coses. Una és la necessitat, has dit, d'augmentar el número de militants. Segons tinc entès, el eh, Joves Propis Valencià tindrà ara mateix uns 500 militants. Sí. Que, és, si no m'equivoco, són unes xifres, jo diria que excel·lents, no? Poques organitzacions juvenils tindran un número de militants tan gran. No sé jo si aquest aspecte, si n'hi ha algun debat sobre aquesta cosa, o, o, com, o si trobeu que són insuficients les xifres, o... És cert que durant l'últim temps han augmentat molt les xifres, però ha sigut un augment un poc forçat, jo crec que per a participar en el, en el Congrés. No forçat, sinó que ens hem esforçat, hem fet molta campanya, hem parlat amb molts companys que a lo millor eren simpatitzants i els hem dit apunteu-se al Congrés, és el primer Congrés que podeu vindre i podeu conèixer com és i proveu. És una manera de, de fer política. Aleshores, sí que és de veres que estan creixent i això és la manera que tenim que fer i això és la, eh, la, la línia que hem de seguir. Ho dic perquè en la segona entrevista, que fou a Amado Mesquida, que fou un destacat membre del Bloc Jove i comptava de farà aproximadament 10 anys ara actualment, eh, quan hi entra al blog, eh, les xifres que hi donava de gent, crec que parlava de 20 i pico persones. Sí, no arribava sí. a 30 persones, sí. Ara ah, estem parlant de 500 i ell destacava la primavera valenciana, és a dir, 2012, com el punt en què la militància joves del País Valencià, de, aleshores Bloc Jove, comença a augmentar. Sí, sí, sí, és cert. Sí. Eh, sí que és de veres que quan jo vaig començar a militar, ahir era una bona època, era l'època de la primavera valenciana, però poquet a poquet va disminuint i sobretot pel que dic, que ens fem majors i no entren nous joves. Aleshores... Igual tu el que te referis és més que a, a augmentar la quantitat, igual és la qualitat o la implicació de la gent, no? Tot junt. Perquè és... en el que has dit ara en aquesta intervenció quasi que es podria entendre més no, ara aquí que o Ingrid m'imagino que, que també tindran propostes en aquest sentit i es diran, però bueno, jo el que he entès ara d'això és, és que tu el que critiques més que, que és el que entès jo, eh, que corregiu-me, <laughs> és que, que igual hi ha molta gent en, en les llistes però després a l'hora de la veritat no, vull dir, això, i, això és, no sé si és sí. aixina com ho entès jo. Però més que l'hora de la veritat és que falten eh, igual espais participatius. O sigui, que potser no participen perquè mm -hmm. no està aquest espai creat. Sí. No? sí eh, en relació al creixement de la militància, sí que és de veres que bueno, som una organització privilegiada per, ser, per a ser una organització política i sobretot el nostre creixement és deu al, a la fusió de, de passar de bloc jove a passar a joves PP. Nosaltres en, en el bloc jove no recordo ara mateix la militància que tindríem, però al ser joves PP i al donar cabuda a gent de compromís eh, que és gent que no vol estar ni en el blog ni, ni en iniciativa i donar cabuda a gent d'altres organitzacions que puguen participar i tenen en Joves PB una organització que és el més pròxim al que seria un compromís unit i ahir va ser un augment brutal de la militància que tampoc jo crec que, que fent un poc d'autocrítica d'aquesta coordinadora no ens ha sabut gestionar-la de la millor de la millor manera i, i, i això ha, ha comportat conseqüències. Jo crec que és, que és natural eh, acceptar els errors que, que hem pogut tindre, però sí que som conscients de que es van citar un dia en 300-400 militants i es van alçar el dia següent amb, amb prou més, amb 200-300 més, i comptant que després de les contestes electorals, després dels èxits, els èxits electorals de compromís, la militància sempre puja, si estem tots parlant de que hem començat a militar en el 2011 o això que van ser les eleccions que van començar Compromís a pujar, vull dir, això també, també es nota, tots s'hem afiliat a Compromís o, o al Bloc o a algun partit de, de la coalició, després de d'una contesa electoral en el que Compromís ha eixit, ha eixit triomfant, igual que, que en aquestes últimes. I per acabar, per, en referència a que ho, ho diré després, però en referència a lo de les trobades, quan les trobades del 2011 i del 2012 se feien conjuntament amb Joves Administrativa i les trobades tenien, eh, han arribat a tindre quasi 120, 130 persones de participació, jo estava a enviar, i en, eh, en, en l'ideacció, la trobada nacionalista de Tardor, van ser dos trobades, dos, crec que van ser dos, en les que se feia conjuntament a, a través d'un fons europeu per a formació de, jove, de joves i, i és normal que participarà més gent. De fet, en Onda mateix van tindre 110 o 110 perquè ho van fer conjuntament amb Joves amb Iniciativa i això es nota. Quan treballes conjuntament en un ambient agradable i demostres que és possible un compromís unit, quan eh, any rere any te dient des de fora que no era possible, eh, dones, dones a entendre i fas veure a la gent que, que es pot crear un, un espai molt, molt bonic i molt agradable per a, per a treballar, però que les trobades quan són, canvien molt de quan són d'una organització soles, que són 40-50 persones, una mitjana d'això, a quan són una, trobades a nivell nacional de, tot, de totes les formacions, i no és que vinguen 60-70 persones d'iniciativa, o d'esverge, o de gent de compromís, és que la gent, de, la gent de, del blog, la gent jove del blog, sí que es creu compromís, sí que es creu més compromís i motiva, es, motiva, es motiva molt quan veu que se poden fer coses d'una manera conjunta i demostrar a la gent que, que el compromís que tots ens creiem sí que és possible. A aquest aspecte eh, d'activitats que tinc entès que feu com dos trobades anuals, no? la TNT, de Trobada Nacionalista de Tardor, i la TNP, Trobada Nacionalista de Primavera. Pot ser això canviat o no canviat? O... No, són quatre trobades al, al llarg de tot l'any. Hi ha un, una que és el tancament de coordinadora, que és on la coordinadora planifica l'any i bueno, els, es fixar els objectius de l'any, que sol ser, sol, solia ser en estiu perquè era quan menys activitat política hi havia. Això sí que ha canviat, era bueno, l'últim any ha sigut l'escola d'estiu, que va ser la trobada conjunta, i, i després està per cada estació de l'any una trobada. Eh, solen ser temàtiques perdó, solen ser temàtiques pues, eh, ara l'última que farem era més institucional, més diri eh, dirigida cap a regidors joves i d'aquest tipus, però solen tindre pues, oratòria, sí que és de veres que com, verem, com funcionem, com deia abans, com una organització que s'ha fet gran però no treballa com una organització gran, eh, sí que hi ha moltes trobades que s'han vist que no tenia una certa coherència eh, a l'hora de l'organització dels tallers però quan, però quan Formes no, se m'ha donat compte en el canvi de, del tècnic i tot, sí que hem anat dotant d'una certa coherència i de fet en la candidatura les propostes de trobades que tenim sí que tenen aquesta coherència més temàtica a l'hora de fer formació, a l'hora de fer créixer a la militància de, de joves PB. Uh -huh. I com, com estem al, al bloc, diguem, tampoc per encasellar, però sí que era de, de les propostes a destacar, crec que Ingrid, en este cas, quines les propostes estrella, diríem, de ah, la vostra jo... candidatura? Bé, jo presentaré tres. Vale. vale? A part de les trobades, que ja s'ha comentat. I aquestes tres seria una tenia ponent de comunicació, una altra amb donar suport als nostres regidors i regidores joves i l'última amb el treball en perspectiva de gènere. Pel que fa a la comunicació, cal treballar molt en dos nivells. Un és el nivell intern, és a dir, que tota la militància estigui al corrent del que està passant, de què s'està negociant, de què s'està parlant, en quin punt estem de cada cosa, i també comunicació externa, que és la que diguem, té a veure en que el nostre missatge se, se veja, el missatge de tot el jovent. I a part també eh, considerem que és molt important unificar dins del possible el discurs de totes les joventuts de compromís, que això també ens permetia ser i s'avantguarda que volem ser. O sigui, si els majors, però d'alguna forma, no saben treballar com a compromís, o a voltes els costa, pues, nosaltres demostrar que sí que podem fer-ho. Després, pel que fa al suport a, als nostres regidors i regidores, el que proposem és una assessoria online perquè ja a voltes, claro, és el que dèiem abans, els temps han canviat, tenim molts regidors i regidores que a voltes poden sentir desemparats i el que proposem és la figura de, de l'assessor o assessora que en 24 hores màxim respondria a aquests dubtes institucionals, que això faria la, la tècnic de, de joves PB. I després ja pel que fa al treball en perspectiva de gènere, considerem que el feminisme no és una qüestió que puntual, sinó que ha d'estar dia rere dia en l'agenda, que ha de ser un tema transversal, i per això estem treballant en l'elaboració d'un conveni amb dones en compromís per a fer tant polítiques conjuntes com també per a que, per a que elles ens formen en, en aquest àmbit. Jo destacaria aquestes tres propostes. Sí, jo presentaré tres propostes més, així que ens, ens agradaria destacar des d'avancem, i és que la primera és el, el referent a l'organització territorial, l'organització interna. També, eh, nosaltres, com diem normalment, sabem d'on venim, sabem on estem i sabem cap a, cap a on volem anar com a compromís. I venim d'un temps en què tenim una figura de, que no volem personificar en, en ningú, perquè sí que ha hagut vegades que ha funcionat, però majoritàriament la, una figura que és la del territorial, que no ha funcionat, no ha funcionat com, com hauria haver funcionat. I sí que pensem que nosaltres ho, ho volem ho il·lustrem d'una manera com, com un embús. Ha fet, ha fet embús perquè la, era una persona de la qual depenia tota la informació que eixia de la coordinadora cap a les comarques o cap als col·lectius locals. Normalment, com és natural, aquesta persona pues, eh, la, la informació la passava a contagotes perquè era de més com a mur que com a paper transparent a l'hora de, de passar informació a nosaltres sí que, sí que tenien clar des d'un principi que, que sabent, sabent com, a, com ens ha anat i sabent com anava aquesta figura no la volíem, no la, no la volíem seguir eh, contemplant en la nostra nova organització. En canvi, sí que presentem, com sí que tenen el, el blog i a, a voltes sí que s'aprèn algunes coses dels majors i tenim un Consell de Coordinació Territorial i nosaltres volem, volem fer eh, el nostre Consell de Coordinació Territorial, però a, però a banda volem que això ens servisca per abastir, per abastir ponts arreu del nostre, del nostre territori. En aquest sentit, eh, sí que el nostre Consell de Coordinació Territorial es manejaria per les comarques i mantindria una relació directa de coordinadora comarca, coordinadora eh, col·lectiu local. I, no, i eliminaríem aquesta llei de l'embús i l'embús que, que provoca tindre la figura, una figura del, del territorial que, com dic, ha, eh, ha funcionat algunes vegades, però en la majoria dels casos no ha funcionat. <coughs> També pensem que, que és una cosa positiva, perquè és d'una manera de, de mantindre aquesta activitat constant en, en les comarques que sí que s'ha tirat molt a faltar a voltes i no només en aquesta coordinadora, sinó des d'abans de que si no n'hi ha eleccions o si no n'hi ha certa activitat política, les comarques es desactiven, es desactiven bastant. Després, eh, sí que parlem de pressupostos, sembla un, un punt molt, molt clau i molt, molt transversal que els pressupostos de la nostra organització, perquè també han, han patit un canvi molt important, han crescut han patit, eh, han, han patit el, el mateix canvi que hem patit nosaltres. Nosaltres ara passem de tindre els pressupostos d'una organització xicoteta a tindre un pressupost d'una organització gran, com, com vam veure en el Consell Nacional del Bloc, on se van aprovar. Eh, passem, passem a tindre més diners, tenim a, passem a tindre més recursos, i això ens permet eh, poder consultar molt, molt més eh, tot el que ens agradaria, podríem, podríem dir, eh, en les nostres assemblees, que és el nostre màxim òrgan de decisió entre, entre congressos, en les nostres assemblees nacionals, en, les, en les comarques, en els col·lectius locals, eh, en què volem en eh, gastar els nostres diners, perquè al fi i al cap aquests diners són, són nostres, són de tots, i no, no tenem uns, uns pressupostos en el que la coordinadora faci d'ordeno i mando i decidiscan que es gasta els diners o en què no. Entonces, en aquest sentit, sí que volem que l'Assemblea Nacional de, de la nostra organització puga decidir en què es gasta els diners, que al fi i al cap són les bases. I de, també és una cosa que, que presentem, eh, que ja, ja hem començat a fer en aquest últim any, en el, en el concert del 8 d'octubre, és que pensem que l'últim concert es va fer a Siagodella, precisament, eh, i sí que pensem que hem arribat a un temps en el que aquest concert ja es fa a, eh, arreu dels pobles on el valencianisme polític, per sort, comença a governar o comença a tindre un paper important dins de les institucions i pensem que el nostre paper ara és buscar altres dates, buscar altres, altres objectius en el mateix que, que requerisquen del mateix, del mateix objecte, diguem. En aquest sentit, tenim el concert itinerant que aquest any s'ha aprovat la comissió de, de concert aprovat que es faran a Alacant i creiem que és un territori que cal eh, incentivar la participació, incentivar la implantació i creiem que, que serà una cosa molt positiva i que ha fet activar-se a certs col·lectius comarcals de, de l'Alacantí, per exemple. I en aquest sentit, els nostres pressupostos participatius, nosaltres li diem pressupostos humans perquè volem que vagin més enllà, més, en, més enllà de les xifres, més enllà dels números, i volem que siguin eh, els protagonistes, volem que siguin les persones, volem que siguin que siga la nostra, la nostra militància. Volem incentivar aquesta implantació i aquesta participació activa i constant a les nostres comarques i als nostres pobles. Podríem dir que són uns pressupostos que, a banda de potser tindre les xifres de, de típiques d'un pressupost, també tinguen unes mètriques on se veig ser si s'han aconseguit objectius o si s'han aconseguit sí. eh, l'abast, no? l'outreach del projecte. Sí, nosaltres volem que, que, això, <coughs> que els pressupostos, com tu estàs, ben, estàs explicant ben bé, vagin més enllà d'aquestes d'aquestes xifres de eh, per a tal concert tenim tants, tants diners o per a tal fira tenim tants diners o per a tal, tantes samarretes tenim tants diners i volem que la militància participe i que en què vol gastar els diners i després eh, veure si gràcies a aquesta participació, gràcies a aquests aquestes decisions conjuntes i col·lectives de la nostra, entre la nostra militància i la coordinadora s'assolixen els objectius que nosaltres pretenem. Mm -hmm. mm. <clears throat> Bueno, jo... me faltava una proposta però... Bé, sí, sí, dius-la. Era, rela... era molt curteta, en relació a les, a les trobades. Nosaltres volem mantindre els blocs de, de trobades que hi ha fins ara, perquè pensem que, és, que són molt positives a l'hora de, per exemple, de que jo que vinc de, de les comarques del nord o Ingrid que ve de més al nord encara que jo puga, puga conèixer a gent, puguen conèixer a gent que és del sud, que, que poden fer així molta pinya i les convivències venen molt bé i, i treballar conjuntament fa, fa més forta la nostra organització perquè estableix uns vínculs molt forts i eh, com dia abans, abans eren més, més, més participatives, més, hi havia una, participa, una participació més alta perquè eren conjuntes, ara llevant de la d'Ondara i els altres han sigut només de joves PB i han tingut una participació mitjana de 30-40 persones, menys en la, el cas de la TNP de, de l'any passat perquè va caure en les dates del, del concert del 25 d'abril, manifestació, la farem a València i va fer una, una participació molt baixeta, ja m'ha pres de l'error, no tornarem a ficar una trobada en aquestes dates tan complicades, però la resta ha sigut, ha mantingut la, la mitja i volen que aquestes trobades servisquen per a créixer, volen que servisquen per a fer formació. Tenim la formació, per una banda, formació a la carta, que ja hem fet algun experiment en aquesta coordinadora, ja funciona molt bé, i és que qualsevol poble, qualsevol comarca ens pot demanar a la coordinadora fer un curs de formació sense necessitat que hi hagi una trobada pel mig. Per, per exemple, vam fer una en la costera sobre xarxes socials i comunicació que va ser molt positiva, va haver una, una molt bona participació. I per, això per una, per una banda. I per altra banda, els blocs temàtics de les trobades, on estan les trobades institucionals, les trobades més internes, els, els tancaments de coordinadora, que volen que s'evisquen per a fer-nos per a fer-nos creixer com a organització, no volen quedar-se estancats o estancades en, en, en el que són, que és una organització xicoteta mhm. que ha d'aprendre a ser gran. Molt bé, doncs ens queden 10 minuts, així que podem aprofitar per si voleu confrontar no, por ella. Igual te faltaba tu dir alguna proposta sí, encara, no? Sí, proposta. més una proposta, jo... confrontar projectes. Sí, volia parlar un poc que el tema de l'assessoria tècnica de la que parleu n'hi que... con... Bueno, jo parlo de l'experiència perquè estic en l'Ajuntament i a més d'un Ajuntament que és gran ciutat i el tema d'una assessoria per a un grup municipal de vegades és molt complicat i requereix coneixements de dret, d'economia i, i nosaltres tenim la sort de que tenim un tècnic de grup que és un crac i des d'ací li donaré gràcies a Xavi Martí però és un tema complicat que no sé jo, no, no, no sé jo si la tècnica de Joves PB, que la seva funció la fa molt bé i és molt bona, podria arribar a, a abarcar els temes com el pressupost d'un ajuntament o, o, o les ordenances municipals que tracten l'IBI, tracten la recaptació d'impostos, i jo hi veig unes eh, lagunes. Jo pense que estem enfortits econòmicament també i podem, podem utilitzar altres recursos, és a dir, podem fer... Eh, és a dir, eh, requerir de persones que estiguin qualificades en el tema que, que se tracte, és a dir, si, se to si toca fer uns pressupostos o toca tocar unes ordenàncies fiscals, doncs podríem assessorar-nos amb una persona qualificada en l'àmbit i que i que se pueda contractar per a X trobades o X formacions per, al, per als regidors joves, perquè pense que, que el treball de l'Ajuntament és un treball de vegades molt costós i, i té moltes, molts àmbits no? que dubte molt que, que una tècnica siga de, de, del àmbit que siga no pugui controlar-los tots, és a dir, no, una persona no va saber d'economia, de drets, d'ordenances, i pense que ahir jo li veig moltes lagunes d'això. Sí que, sí que estic eh, d'acord en, en la filosofia i pense que la millor forma seria fer el que he dit, no? I buscar persones qualificades en aquest àmbit per a que ens oferisquen formació, xerrades o, o en definitiva, pues, eh, ajuda no? Al, als, te, als regidors joves. I no, simplement això perquè parle de, mm. de l'experiència, que en l'Ajuntament és Clar, jo crec que no és incompatible davant del que la formació a la carta, o sigui, si veiem, detectem aquestes mancances en la gent, formar-la en això, i d'altra banda que la tècnica crec que sí que està qualificada, si no, potser, ella potser no ho sap, però sí per a buscar la resposta, per a saber a qui consultar, o sigui, no diguem que ella ha de ser un internet, ella en si, però sí que saber a qui li pregunta quina cosa, i que ella té una jornada laboral, una dedicació on té temps per a fer això, perquè per això està contractat, entre altres coses. Mm. Però per a poder és... respondre... Sí, torna, torna a repetir que mm. jo no dubte de, de, del treball que puga fer en una tècnica, sinó que el treball en un ajuntament porta uns conflictes que si no, si no, si no entens o no, o molt, molts grups municipals no tenen tècnic i s'han d'assessorar en juristes, s'han d'assessorar en economistes i això és una cosa important a tindre en compte, és a dir, no, no podem donar-li la, feina, la feina a una tècnica i que ella se, se, se dediqui a buscar X problema per a X persona, sinó tenim que aconseguir que tot el món pugui resoldre els seus dubtes o fins i tot pues, que ha començat a tindre una formació més, més fluida en com fer uns pressupostos en un ajuntament, com tocar les ordenances fiscals. Jo el que penso és que ella, més que, a més que respondre ella com a tal, tindrà resposta, el que fa és com canalitzar les respostes i ha de ser capaç de bastir una, de teixir una xarxa, de saber a qui consultar. Això d'una banda. I d'altra banda també crec que al final moltes preguntes seran recurrents, o sigui que hi haurà com un llistat de preguntes freqüents i al final quasi totes són les mateixes. Bueno, els ajuntaments passen coses no, molt... A dia a dia que són, puntuals, són molt... Però, però no, torno a repetir que jo parle des de que, de que pense que seria molt complicat i més fer-li respondre a una persona en 24 hores sobre un tema que igual li fa falta més temps o li fa falta més, mm. medicació o un contacte en algú que, que estiga més, més, més posat en el tema, vamos. I sobre, volia dir també sobre el tema de les territorials, nosaltres volia dir que des de Som País eh, anem a mantenir les territorials, pensem que és una figura important, sobretot per a, per a l'objectiu que té que té la nostra formació, no? que és vertebrar el País Valencià i per nosaltres la figura dels territorials, com ha dit Quique, que moltes vegades no han funcionat, però nosaltres sí, doncs és buscar els punts positius no? d'això i intentar construir no un, no un, un, un transmissor, no un simple transmissor d'informació, sinó que siga una persona que conega la realitat de cada comarca, que conega la realitat de cada, de cada lloc i ens hi ajude o puga obrir-li els ulls més a la coordinadora perquè la coordinadora de moltes vegades no sap el que ocorre en un poble d'una punta del país ni d'un altre, que és, i, i aquesta persona podria ser <coughs> eh, i s'enllaç no? que, que li fa falta a moltes persones per a conèixer la realitat de cada, de cada territori. Sí, veure, jo en el tema de l'assessoria en l'any, Ingrid ho ha explicat, ho ha explicat perfectament. Eh, es tracta de que una, una persona que té un sou de la nostra organització, que eh, per tant està alliberada i que es dedica plenament a la nostra, a la nostra organització, es eh, dedica a buscar solucions als possibles problemes dels ajuntaments. Jo no estic de regidor, però sí que som, vinc d'un poble xicotet, que és Almenara, i sí que ens toca pues, pringar-se a, tots els a tot el col·lectiu sencer en la, en la, feina, en la feina de, del nostre regidor i la nostra regidora, que damunt som, som tots persones noves i persones molt joves. Doncs sí que trobem molt a faltar i s'ajuda de, sí, sí. A, ni, a, nivell, a nivell nacional que moltes voltes no saps a qui has d'acudir inclús en l'organització de, dels majors en aquest sentit sí que pensem que hem crescut tant que tenim molts regidors joves i tu eres un gran exemple de, de regidor jove d'un poble gran, d'un poble complicat com Torrent que esteu fent una tasca eh, envejable des de, des de compromís i sou, eh, si no m'equivoque dos regidors joves, però mm, Pau també, tam, sí. Pau també és, té una edat de, també és jove eh, jo crec que, que sí que vos vindria molt bé moltes voltes eh, saber tindre un telèfon o tindre, tindre un correu en el que sabeu que aquesta persona o que aquesta eh, tècnica vos buscarà una solució a qualsevol problema que puga i es deixarà la pell per buscar-vos la solució. No, no anem a prometre eh, així un paradís de que mm, tinga un problema judicial i, i la tècnica vos trobe, i, i, i vos trobe la solució perfecta de Déu que, di, que digueu que, que és immillorable, però sí que prometem que, que es deixarà la pell i que seguirà treballant, com tots coneixem a Papi, que des d'ací li, vull que, li vull agrair tota la tasca que ha fet des de que està de tècnica de joves PB compromís, i jo pense que, que això és una cosa molt positiva. En relació a, al tema del territorial, ha funcionat dos o tres, dos o tres, dos o tres vegades i pensem que no és, no és una qüestió personal, sinó és una qüestió organi organitzativa del, del, del propi sistema. El sistema pues, té, eh, té moltes mancances i pensem que la, el mètode que utilitzen els nostres majors de, en el blog és molt, és molt més positiu que el que utilitzem nosaltres. Està clar que la realitat no, no la coneix ningú millor que el que la viu a, a, en el mateix territori. Però ni, per això mateix volen que secretaris comarcals tinguin un paper molt més important del que, del que tenen del que tenen ara i volem donar-los quan parlem en les comarques, quan parles en les comarques al llarg de dos anys, els secretaris comarcals moltes voltes te diuen que no sabem molt bé a banda de gestionar la comarca i, i, i tal, no sabem molt bé quin és el seu paper de cara a nivell nacional. Entonces sí que volem donar-los i aquest lloc privilegiat, i aquesta comunicació directa de comarca-país, comarca-país, que puguen tindre informació sense donar peu a, a rumorologies que després tots sabem com acaben i volem eh, posar en valor allò positiu que tenim, que són un sistema comarcal, un territori que, que falta per, per construir i volem construir-lo més enllà de, de les paraules, més enllà de les teories i més enllà dels discursos polítics. Mm, bé, eh, moltes gràcies a tots perquè la veritat és que estic molt content, la veritat és que este debat podria durar 4 hores més i jo crec que, que traurem coses de trellat Eh, si voleu, passem al, al pas de noms i conceptes propis, que seran dos minuts, serà tic-tac, tic-tac, eh, vos soltaré un concepte en una frase, teniu que resumir-lo, i després vos demanarem el vot eh, a, a, a les dues candidatures per la vostra, per la vostra candidatura. Això, si voleu, comencem, comencem per, per avancem. Fausti Barberà. Eh, comencem? Sí. Bé, jo diria que junta Francesc Bosch i Morata i eh, José Rodrigo Pertegaz és un dels metges de, de la Renaixença, que no només va tractar de curar, diguem, els pacients valencians, sinó també de, de sanar la societat valenciana. I bé, a part podríem dir que és, no sé si dir el pare o, o l'avi de, del valencianisme contemporani. Mhm. Constantí Llombard. Constantí Llombard és un altre referent de la, de la Renaixença Valenciana que junta a, a Teodor Llorente, no? va ser el primer que va... Eh, les dues figures referents en el país que van d'alguna forma tornar a reivindicar e-, el sentiment com a poble, diferent de com va passar en el Principat, però són figures fonamentals per, a, per al que avui en dia som ara mateix. Mm -hmm. Esquerra Valenciana. Eh? Esquerra. Bé, jo penso que cadascú cadascú des, de, des del seu moviment hem d'agrair molt al que ha passat en el, en, el nostre, en el nostre passat i que sense molta gent, sense molts moviments polítics i associatius del nostre passat no podríem estar parlant ara d'un valencianisme polític de progrés com el que estem, com el que estem parlant en aquest moment. Xavier Casp. Gran aportador de la literatura valenciana i és un conglomerat de persones que, és, que diu que sense ells no seríem avui per avui eh, eh, els, els que som. L'esquerra valenciana no tindria ningunes bases ni, ni tindríem el, el valencianisme dins de les nostres venes. Mhm. Joan Fuster. Joan Fuster, eh, que la seva obra suposa un trencament amb el valencianisme previ i també amb, amb ell mateix, amb els seus orígens, i com a tal, això cal, cal admirar-ho en, en aquell moment, però igual també arriba el moment ja de, de superar aquesta fase. Mm -hmm. Jo soy Isa Marqués. No què dir-te sobre José Marquès. Oh. Eh, si voleu passem a Paco Burguera. Sí, jo crec que eh, recentment que, ai, recentment que, que ens, ha, ens va deixar. Jo crec que és una persona que eh, avui en dia igual no compartiríem eh, la mateixa ideolo eh, línia ideològica de, en l'eix esquerra-dreta, però jo crec que és una persona que es va deixar la pell, es va deixar inclús eh, molts, eh, la seva vida, la seva pròpia vida i els seus propis diners per, per un país que és el que nosaltres creem i que ha posat, ha posat, va saber posar en valor el nostre territori per damunt de la seva, de la seva persona, inclús un dia de la seva vida. Jo crec que sense ell, un dels pares de, o dels avis, com dia Ingrid, del valencianisme polític d'ara, no podríem estar, no podríem estar parlant de que estem governant aquest país. Pere Mayor. Pere Mayor eh, és el nostre mm, avi no, perquè no té edat per a ser avi encara, però <laughs> sí, eh, que és el que ens ha portat a tots fins així. Vull dir, si ell no ens partit la cara eh, des dels 16 anys anant a la, a la, mm, on estava el bisbe per a imprimir pancartetes per a repartir per ahir, ell i ell amb el seu germà, nosaltres no haguem tingut eh, les bases que tenim ara, avui en dia. Enric Morera. Crec que és una persona que ha sabut adoptar el paper que tocava quan tocava. Sabut quan fer un pas endavant i quan calia fer-lo cap al costat. Uh mhm. -huh. Agradamico? Agradamico és una, eh, l'actual secretari d'organització de, de, del bloc i la veritat és que li ha tocat viure un, un, un moment complicat en quant al tema del pacte i estatal i tot el que, totes les relacions convulses que hem tingut ara mateix, però li desitja sort en la seva candidatura a ser la nova secretària general del bloc. I Rafael Carbonella. Jo penso que és una persona que he tingut el plaer de, de compartir executiva, jo com a membre de NAT, de, de Joves PB, i ella venia a l'executiva. Jo crec que és una persona que sap el que és treballar per a aquest país i que sabrà eh, quin, paper, quin paper haurà de jugar ell personalment de cara als nous reptes que tenim com a, com a organització i si finalment decidirà eh, optar a la secretaria general del nostre partit, eh, jo crec que, que deuria de, el primer que deurien de fer és sentar-se a parlar i posar en valor el projecte, més enllà dels personals. Molt bé, moltes gràcies a tots per les vostres respostes. Si voleu, ara deixem el torn de, el torn de conclusions, on cadascú farà una conclusió i demanarà més o menys el vot a la seva candidatura. Comencem per, per Quique, que és qui ha tret la creu en, en, la, en el llançament de la moneda a l'aire. Espero no trobar la creu el dia del Congrés. <laughs> Bé, jo crec que, que estem en una situació política, eh, en un context polític envejable per a molts de, dels personatges que estàvem parlant en el punt anterior a aquesta, a aquesta intervenció. Pense que, que hem de saber posar en valor eh, allà on estem, en el, on, on hem pogut arribar, quan ens hem obert, quan hem sigut generosos i quan hem ficat en, en valor el projecte en lloc de, dels personalismes i hem de saber eh, saber quin és el nostre, quin és el nostre paper a partir, a partir d'ara. Hem de deixar de, de mirar-se el melics, d'entrar de, de, en batalletes internes eh, constantment i de cremar-nos mm, d'una manera es podria dir inútil i hem de començar a pensar en, en col·lectivitats, en ser oberts, en, ser, en mantindre viu l'esperit de, de joves PB, de ser una organització oberta, transversal, que parla les coses, que, discut, que debat les coses, però que quan creua la porta, quan creua la porta del, del pavelló el dia, el dia 9 d'abril, després del Congrés, Marta Lluís Camp de la mà i puguem anar al concert i passar ho bé i ser, una, i ser una organització i no tindré dues organitzacions, poder treballar conjuntament. Hem de, hem de saber d'on venim, venim de temps molt durs, no només com a JPB, sinó com a el valencianisme polític, un valencianisme polític que ha viscut sempre en l'ostracisme i sempre marginat políticament, i hem de saber que hem crescut ràpid, hem de saber on s'hem ficat, on, on hem arribat ràpid, gràcies a la gent que ha vingut des de darrere, però també molt, molt gràcies als joves i a la joventut valencianista i hem de saber cap a on volem anar d'ací deu anys. Més enllà del 9 d'abril, hem de saber cap a on volem anar d'ací deu anys com a projecte polític que molts de nosaltres espere que siguin protagonistes d'aixòs canvis que, que ens esperen i per això hem de començar a fer política externa en lloc de fer tanta política a nivell, a nivell intern. Eh, jo crec que, que des d'avancem eh, som una candidatura de, de que naix d'un acord eh, en, el seu, en la seva naturalesa eh, veníem de dues, candidat, dues persones que volien ser candidates a la secretaria general i ha sabut posar-nos d'acord i hagut, sabut, ha sabut eh, posar en valor aquests lideratges compartits i jo crec que és, és el temps dels lideratges compartits i li ho desitge tant a Joves PB com li ho desitge a, al Bloc Nacionalista Valencià i a Compromís i pense que, que avancem és un projecte que ha posat en valor el, el, el què en lloc del qui i que sempre nosaltres mateixos eh, el personalisme se'ls hem deixat en casa, se'ls hem deixat en casa eh, les nostres aspiracions polítiques o no polítiques i hem sabut posar en valor allò que volem fer, allò que volem per a, per a, si, per a, per a si deu anys i no per a d'ací quatre dies que pense que seria caure en un error eh, brutal i, i, i, molt, molt gran. Pense que avancem, és la candidatura que farà avançar eh, aquesta organització, no només a JSPB, sinó a compromís cap al que tots i totes volem, que és un compromís unit, alegre i combatiu. Moltes gràcies, Quique, i Marta, quan vulgues. Nosaltres, des de Som País, eh, pensem que es pot fer molt de treball encara, estem preparats per assumir eh, el, el treball, estem, comptem amb un equip molt bo, són persones que han patit eh, les mancances o les mm, no mancances i les coses bones també han viscut i podem eh, assegurar-nos de que, de que anem, a, a, anem a traure endavant aquest projecte amb treball i amb cooperació i amb escoltant a totes les persones de, del nostre voltant, ja siguen des d'una punta del país o de l'altra, i pensem que tenim en la nostra mà la manera de fer país i, i de continuar cap endavant i que anem tots a una, realment és el que diu qui, que no s'acaba, no s'acaba eh, el dia 9 no s'acaba res, sinó que el dia 10 quan comença el treball i estem disposats a continuar treballant pel país, a aportar les nostres idees, a aportar els nostres valors, que som gent jove amb molt disposta i amb moltes ganes, i res, esperem que, que tot vagi bé. Bé, doncs moltes gràcies a tots i si ningú té res més a dir, jo crec que ja podem donar per a finalitzar aquest programa. Eh, reiterar el nostre agraïment, no? I... Sí, ha sigut un debat exemplar i també des d'ací fem una crida als majors i si n'hi ha més d'una candidatura en el bloc nacionalista valencià podrien repetir este debat amb, amb Agueda Micó, que és la, una candidata que n'hi ha, i Rafa Carbonell, si és el cas o un altre candidat o candidata que puga haver. I res, així despedim este programa especial com tots, però més especial encara. I en res, diem als nostres oients que la setmana que ve continuem amb les nostres entrevistes.